سلام بچه امروز به ویدیو دیگه در خدمتیم حتما برین کانال ما رو subscribe کنید like بذارید اون زنگوله رو هم به در دارید امروز میخوام چند آزمایش انجام با کمک برادرم عبدالله زمانپور سلام و من خودم رو معرفی نکردم عدیب زمانپور هستم تازه کانال یوتیوب رو شروع کردم و میخوام از این به بعد فیلم های بهتری براتون بذارم مواد اول یه ظرف آلمینیومی دو هفت تا از اینا میگم بقیهش سب کنید این هفت از اینا یه بسته شم و اینا این میخوام بهتون بگم این در ایران یعنی به صورت ایران سی و پنج هزار تومنه سی و پنج هزار تومنه اینم بیست تومنه تو ایران و اینم چهل و چهل و چهل و هشت تومنه اینا همه شده هفتاد تومن تو, تو کویت شده هفتاد فلس خب الان میخوام اینجا رو بزرگتر کنم خب بزرگتر که نه یعنی این میز رو بیارم اینجا خب تا من برم و بیام یه چیز خوب الان ما این ظرف رو باز کردیم این شم هم میخوام باز کنیم خودش بازه که اینو کل باز میکنیم شب رو کلا بیرون میاریم یک دقیقه بچه من خیلی ظرف گرفتم که که بدونیم همه اینا رو انجام بدیم خب فکر کنم شما رو ببینیم اینا اوه ریخت بچه این میخوایم اینا رو میخوایم اینجا بچسبونیم با همون پایینش من برم که برم که اینا رو بچسبونم و بیام خب بچه ما این چهارتا رو چسبوندیم الان میخوایم از هر کدوم از اینا مشکل از اینا ببینیم میشه با دود خودش دوباره آتیش رو برگردونیم الان آتیش داره فکر کنم الان خاموش میشه اتمی بزن بهتر نه خب الان شد خب الان ما باید فوت کنیم ببینیم این دوباره آتیش خودش میاد یا نه از دوباره اینا همش روشنه سه یعنی روشنه Bebeğim duvara çiğneyeceğim. Inas, inas. Bir dakika. Oh my gosh. Neredeyiz Berço? Babanın. Oh. oh my gosh. Oh my gosh. او مای گاش آقا پشما پشما خب، دیدید که با دود خودش دوباره آتیش خودش برگشت الان میخوایم هر کدوم یعنی هر آزمایشی که درست شد ما باید یه شم روشن کنیم تولد تولد مولد مبارک تولد تولد حالا خاموش میکنی سوختم حالا بریم سوال بعدی خب بچه من این داخلش آبه و این شمه و یه استکان هم داریم از این استفاده کنیم فکر کنم بشه ولی قبلش هر کدوم سبز استفاده میکنیم اگر میشه با سبز حالا خب. الان ببینیم این آبه میره تو استکان یا نه خب بابا رفت داخل Oh my gosh. ببره ببینم آدیس آقا ببین حالا تره تره تره ده او مای گاش آقا اینم نور قبولی میخواد بینی تولد تولد بازا این هم روشن کنم بهتر بشه تولد تولد تولد خب برجا میخوایم اینو توی بکنیم 24 ساعت یکم خوب داریم Yapma ver şimdi. یکم نصفه این یکم آب یکم آب توش کن خب, خب. این پر بکنیم یه حالا این توش کناش اینا میخوایم کلش رو بریزیم تو این هفتاش خدا فکر نکنم جا بشه Ele podia. É, sabe quando bate Она же Рамириза. Утюки. Нет, да, Саша, бас. Харье? این هم خیلی بزرگ میشه بچه ها میخوام تو ویدیوهای بعدی خوب چالش رو بذارم حالا یا امروز میذارم یا فردا میخوام هر کی نبرد باید فلفل بخوره فلفل خب، خیلی خطرناکه حالا دیگه شانس خودت میخوام یک کانالی برای عبدالله باز کنم حتما برید فالوش کنید فکر کنم اول اول ویدیو بهتون گفتم که کانال ما رو subscribe آره، و زنگوله رو آره. بزنید خب اگر همون کارو کردید دیگه جز عدیب زمان پورید یعنی دیگه 25 100 سال موفقیت خب خب بچه ها دیگه خدافز انشالله موفق باشید حتما گفتم خب بچه ها این آزمایش خلاص شد انشالله موفق باشید حتما کانال ما رو subscribe و زنگوله رو بزنید like رو بزنید تا با ویدیوهای بعدی ما بخبرشید